है guys welcome to back A to Z unboxing YouTube channel so guys आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एक ऑर्डर मंगवाया था C O D one forty one rupees only ये है S S C G D का बुक सो so, चलिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा आप लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों को दे दूंगा आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं सो so, मैंने गैस ये ऑफर में मंगवाया था सो so, ये सस्ते में पड़ गया सो so, चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं आप लोग देख सकते हैं ये focus one forty one rupees only ठीक है और गैस यहाँ प्राइस लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं कितना रुपीज़ लिखा हुआ है टू फोर्टी रुपीज़ ठीक है लेकिन इसे पड़ता है only one forty one rupees so कितना बढ़िया तरीके से पैक है आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो यही है स्टडी गाइड और अरियान का है सो यही है बुक एस एस का अगर आप लोगों को ख़रीदना है तो मैं लिंक अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ठीक है वहाँ से परचेस कर सकते हैं एस एस सी कॉन्स्टेबल भर्ती ठीक है और बी एस एफ सारा कुछ है तरीके से देख सकते हैं सो so, मैंने यही बुक मंगवाया है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें